83 anos. Então eu fico avaliando assim quanto tempo eu ainda poderei viver. A relação aluno-professor era muito diferente. Eu tenho certeza que nós vamos construir uma outra cidade. Aquela que eu sonhei, que dei muito de mim. Uma boa iniciativa essa, ouvir as pessoas que trabalharam aqui pela escola, né? Porque eu estou tentando relacionar minha vida com os aspectos da educação brasileira e às vezes baiana. Na verdade, o currículo ele está encaixotando as pessoas e está, para usar uma palavra da informática, formatando muito radicalmente os estudantes para uma preparação que muitas vezes não dá conta, ou talvez na maioria das vezes, não dê conta dos desafios contemporâneos. Então, o nome Memória em Vídeo já me chamou muita atenção e achei fantástico. Foi um aprendizado e uma coisa nova que aconteceu, eu nunca tinha participado de nada parecido e até foi meio que um desafio. Pediram que a gente mesmo é, montasse a câmera, olhasse a altura, então para mim foi completamente novo ouvir as histórias dos, dos entrevistados está sendo um momento de aprendizado não só para mim, mas também para meus colegas que estão em formação. Seguramente essa poderia ser, e que bom se isso se constituísse, num embrião de um projeto de memória da ciência, da tecnologia, da educação, da cultura no estado da Bahia. Quer dizer, a, a, o nosso país ele tem uma dificuldade muito grande de, tra de tratar com a memória. O projeto RIP nasceu de uma aproximação minha com o professor Guido Lemos na Universidade Federal da Paraíba. Eles desenvolviam lá um projeto chamado RITO, Rede de Intercâmbio de Televisões Universitários. E nós tínhamos já aqui uma, uma demanda muito grande para essa dimensão produ produção de vídeo, produção de conhecimento, socialização do conhecimento. E aí, na conversa com ele, foi surgindo a ideia de alguma coisa que pudesse fortalecer as escolas, é, no sentido de que cada professor, cada estudante, como indivíduo e no coletivo, pudesse colocar a mão na massa e produzir vídeos a partir do currículo real da escola, de tal forma que esses vídeos pudessem ir até é, serem abrigados uma, em uma plataforma, plataforma essa toda é, construída em software livre, que recebesse esses vídeos e possibilitasse que outros professores e outros alunos de outras cidades, de outras escolas, pudessem se apropriar de parte desses vídeos, ou do todo, e a partir daí, se apropriando deles, remixando, construindo novos vídeos o resultado um aprendizado técnico. E aqui é a parte prática, a gente aprende edição de vídeo, software livre, computador, tecnologia, câmera, entrevista, e isso fortalece mais ainda a pedagogia. O projeto eu acho muito interessante o fato do, da construção da memória, né? Aqui a gente constrói a memória da educação da Bahia. A ideia de trazer todos esses, todos esses recursos de tecnologia de informação para o cotidiano da formação do pedagogo, futuro professor, mas digo isso valendo para todas as áreas, é que nós precisamos compreender essas linguagens. A compreensão das diversas linguagens é fundamental para a compreensão do mundo contemporâneo.